Volem que aquest dia doncs, sigui per ensenyar i conscienciar de la importància d'avançar cap a una mobilitat més sostenible i, i, més, eh, i menys contaminant. No? I per això doncs, hem de mostrar com és la ciutat quan eh, traiem espai al cotxe per ocupar-lo d'usos ciutadans.